Thank you. Cosa portava la Befana? Quando ero piccola io, un po' di mandarini, che allora non c'erano i mandarini, che erano novità, prendere i mandarini, un po' di brustulli, i lupini, sì, <laughs> poi non mi ricordo, il carbone no, non si usava ai miei tempi, eh, c'era ben poco. Ieri e oggi, il menù delle feste. E cosa manca? Manca niente. Allora come si fa a dire distinguere? Una volta si distingueva perché c'erano i tortellini che si vedevano due o tre volte all'anno. Si vedevano a Pasqua, a Natale. Il cibo, un bene primario da reperire e conservare e poi, non c'era il con la miseria che c'era comprava il minimo indispensabile eh, un tempo non si scattava niente che portavano dei pezzi di ghiaccio eh, grandi sì. come questo tavolo poi sì. li mettevano a prezzi, sì. si metteva cavetti, sulla finestra, mi ricordo mia mamma, no. almeno qui da noi, e, e, e, mettevano i cibi sopra, mm. come ti trovavi in colonia? Stavo benissimo, mangiavo meglio che a casa. Ma mi sfamavo? Ma molto, ma mangiavo tutti i pasti proprio completi, merenda, tutto, mangiavo tanto anche, che mia mamma quando andava a casa era cresciuta, molti calavano col caldo, con l'estate, io stavo benissimo e non, non, sentivo la differenza di molti che piangevano, voglio andare a casa, voglio andare a casa, io non me ne fregava niente. Due epoche, due gelati. Quando meditavo per noi era una festa perché la mamma diceva state buoni che adesso mi faccio il gelato. Allora grattugiavo un limone mm. o due, quello che ci voleva, con la buccia che dava il sapore poi andavo a prendere la neve fresca, poi allora avevamo la panna, il latte faceva una bella panna, grossa allora, perché con le mucche o pulso andavo a prendere anche dai contadini. Prendeva la panna, poi la metteva nella, nella neve e poi mangiavamo il gelato, era buonissimo arrivava il gelataio con la trombetta ah, bello, sì, sì, aveva, aveva, aveva oh, la mattonella sì. sopra e sotto te lo pressava eh. e tutti ti mangiavi 10 l'arrivo della tv in famiglia io ho avuto la televisione abbastanza presto in casa mia nel 56 o 57 e sono stata bocciata in seconda media <laughs> perché ero sempre davanti ah, le scarpe e il nonno. A domenica si andava a messa, e mia madre faceva tingere le scarpe bianche dell'inverno, dell'estate, mhm. le portava al calzolaio, si dipingevano di nere e diventavano le scarpe della domenica per l'inverno. E, certo. e mio nonno trovava sempre da ridire che secondo lui erano troppo eleganti andare a messa con le scarpe dovevamo dare questa, certo perché durante la settimana va scarponi, uh -huh. saltare campagna, c'era il fango, eh, la luce è venuta nel 50.